шаги назад Компас колышет взгляд полюса Пока ты думала, взял и забрал Улыбка на теле, я смайл, пацан Я слишком классный для этого поля Пачки на пачки и замок построен Кто еще может с этим поспорить? Если ты грустный, то ты расстроен Все карманы на нуле Apple Pay, мой валет Весь ним